Presented by Open Music. बानी बचता तू हो दिला बाबा ऐसन मरलू तुला तू हो पहलू तू घात हो बानी बचता तू हो दिला बाबा ऐसन मरलू तोला तू हो प्यार में खिंचले कैसला तो कीद के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा कैसला तो लकीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती चीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती मरेला केहू से कहेला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की है ना तहरा पील recording studio Moniyari was presented by अपन म्यूजिक चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा प्यार voy.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 तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीख लेबा अपन music digital recording studio Moniyari वाजा सज्जन राज हाजीपुर वैशाली कंचन राज हाजीपुर वैशाली रवि रंजन तोर कुछ जल फिसल गईलू जाके दोसा रात ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रात ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रात ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू मेरी देहिया भइल जिंदा दोसा मचल गइलू पाके दोसा रख तू तो मचल गइलू तू मौसम के जैसे बदल गइलू बचता तो अब देखे तोहे मौका हो जान देव सुनील रवि रंजन के दिहलो तू कहे धोखा हो बने हम पचता तो अब देखे तोहे मौका हो देखे तोहे मौका चितरांगद के जिनगी से चली गईलू चितरांगद के जिनगी से चली गईलू तू